prioritaria é que o, o 1 de maio vai perdendo forza, vai perdendo interés e as manifestacións se van reducindo. E ao mesmo tempo tamén que se van profesionalizando, verdad? Dá a sensación de que hai moito, moito representante sindical, etc., e pouca xente en general, pouco obrero en general que non este relacionado en términos eh, de, de, de, máis estreitos coa burocracia sindical está o sindicalismo neste momento en crisis eh, está actualizado actualizándose eh, eh, ou é posible ne, digamos nos momentos actuales coa globalización e todo isto un mundo sindical que se pareza algo ao que tuvemos? Bueno, al, que se parezca ao que tivemos eh, espero que que non no sentido de que eh, este sindicalismo que os existe, sobre todo por, pola parte de, das comisións obreras, naceu unha clandestinidade, non? E era moi duro eh, a, a, ter actividade sindical, eh, en fin, eh, coa represión eh, que había. Vimos de, de celebrar o 50 aniversario das grandes folgas de Vigo de, eh, de Ferrol, a min chamáronme, sobre todo en Vigo, para, para unha serie de, de, de actividades, eh, de prensa, eh, eh todo eso, e claro, o primeiro esforzo é explicar a diferencia de contexto entre o sindicalismo de antes e o sindicalismo de agora. Logo, eh, neste o momento sindical eh, eh, sobre todo máis que de movilización de negociación neste momento, porque as posibilidades que ofrece pois a, a ministra de Traballo Yolanda Díaz eh, e o goberno eh, actual para negociar cos, cos sindicatos e coa patronal, pero sobre todo eh, eh, aí o papel dos sindicatos é grande porque se ve moi reforzado, porque son tres os que están eh, en riba da mesa e, e, e dous que é o, o Ministerio de Traballo e os e, e os sindicatos pois máis ou menos están nunha mesma posición afortunadamente por parte da patronal hai bastante eh, cintura e se está, eh, se está máis ou menos flexibilizando bastante as posturas non aproban todo o que o, o que vai decidindo o Ministerio de acordo cos sindicatos, pero moito, moito sí, como é o caso da reforma laboral. E, en canto a mobilización, que é a característica, digamos, da, da historia principal, da, da historia sindical, eh, a min con todo sorprendeume a participación eh, nos primeiros de maio eh, eh desas 70 manifestacións que hubo en toda, en toda España neste momento, xa digo que é un momento máis que nada de, de mm, negociación penso que debido a, a que saímos da, da pandemia máis ou menos, inda que eu non veía moita xente maior nas manifestacións, pois é agora un gusto pois salir á rúa sin, sin mascarilla e, e, e, a apoiar todo o que se está a facer neste, neste momento nas políticas públicas en relación co, coas reformas eh, sociales e o que ven por diante, porque claro, Yolanda Díaz anunciou que vai mm, vai, vai entrar no, na, na reforma do Estatuto dos Traballadores do ano 1980 e iso vai ser como a reforma laboral ou máis importante eh, para para, para o mundo laboral en, en España. Eh, polo tanto, <laughs> eh, claro, o tema da mobilización depende moito do contexto. Eu ás veces penso, que si o PP máis, máis radical, que agora non é o que representa naturalmente eh, Núñez Feijó, en fin, o novo, o novo o novo líder do Partido Popular en toda España, pero se o PP máis radical xunto con vos volver a gobernar, eh, é, eh, que eh, habría de novo folga serais, porque si, si, si levan a cabo esa idea que ten vos de de, de poñer fin a, a eliminar a, a, as decisións políticas tomadas pola, po, pola esquerda, concretamente no caso da reforma laboral, eh, sería retrotraernos a tempos pasados e nese aspecto en outros e con toda seguridade eh, estaría de novo o mundo sindical pois eh, abocado a, a, as folgas generais. É dicir, que estamos nunha situación fluida, inda que digo, o momento agora é un momento feliz de negociación negociacións e de resultado eh, desas negociacións para as políticas laborais e sociais, non? Pero antes había, eh, por decirlo así, un concepto máis homoxéneo de traballador e incluso de obrero. E ás veces incluso poñemos os dous eh, as dúas denominacións eh, como como a, alternativas, podías dicir unha ou a outra para a mesma para no, no mesmo contexto, non? Pero agora, claro, o mundo laboral é enormemente complexo, enormemente diferente, casi non hai dous traballos, dous traballadores que teñan eh, o mismo o mismo status, as mesmas formas de os mesmos tipos de contratos, os mesmos tipos de traballo. Eh, isto non son as cadenas aquelas inmensas e tal, ¿no? Eh, ou as grandes factorías que había antes. E, por tanto, eh, tamén a dispersión da estrategia eh, dos, de, dos, da reivindicación dos, traballador, dos traballadores, a súa exigencia de determinados dereitos laborales, etcétera, non coinciden entre sí e, por tanto, o sindicato, que ao fin e ao cabo ten que intentar homologar todo iso nun proceso de negociación, teno tamén enormemente complicado. Si, non, eh, neso texto da razón. Primeiro porque os traballadores de servicio ahora son son maioría, non eh, eh, eh o que a clase obreira, digamos, industrial quedou quedou en, en minoría, pero é un cambio estructural que es mm, mundial, non? Que se, bueno, en Occidente principalmente que se deu, non? E, e, e logo o, te, o tema é, é a, a, a fratura, digamos, generacional que se produce. Por un lado está a generación miña e túa, vamos, eh, é decir, a, generación a que conquistou a democracia e, e os dereitos laborales, e por outra generación máis nova, que de pronto entra no mercado de traballo con contratos precarios, temporais, etc. Son onde que máis os, o, o sector eh, mozo é o máis afectado eh, polo paro e o desemprego e, e, e todo eso ir eh, están menos eh, digamos eh, sindic, sindicalizados, non? Entre outras razóns porque claro, son traballadores temporais, de contratas, de de falsos autónomos e todo eso. Pero, nese sentido, tamén hai a novedade de que de, de, de última aprobada eh, na reforma laboral dos contratos eh, indefinidos, non? Que está cambiando dunha maneira radical ese esquema que tiñamos non entre o, se, o sector máis eh, en fin, de, de xente de 40 de 50 anos eh, incluso de 60 anos no mundo laboral e os máis, e os, máis, e os máis novos, porque agora eh, moitos están accedendo dos máis novos están accedendo a un contrato eh, permanente e eso mm, creo que veu para quedarse. Falábamos antes de que se podía retroceder máis nos dereitos laborales agora que se están reconquistando, pero eso eu creo que vi, eh, que vi está para para para quedarse. E, e eso va vai supoñer digamos, un novo impulso ao mundo sindical, esa xente nova que ahora ten contrato eh, fixo e, e, e, que, e que polo tanto se vai a, vai a entrar nos sindicatos e, e pode actuar de, de revulsivo para un sindicalismo que vai ser máis de servicio que de, que de industrias e, e donde esa xeneración máis nova que estaba que eh, digamos aí acogotada polo, por, por un tapón xeneracional eh, pois vai a xogar un papel moito máis importante vamos, vai a facerse cos cargos sindicais a, a, a todos a todos os niveis polo tanto, nese sentido parece que agora imos nunha, nunha boa nunha boa dirección para rehomes o, mono, o o, monoseizar, digamos, o, o que era a, a clase traballadora, que é o término máis preferido polo sindicato, porque claro, traballadores somos todos, <laughs> tamén os que damos clase na universidade, etcétera, ¿no? Pero, mm, e, e por aí penso que vamos na, na, na boa, na boa eh, dirección. Sempre que a xeneración nosa eh, sogue ese papel de transmisora da experiencia a, anterior, incluída a experiencia na clandestinidade, porque un dos problemas que temos Mm, que cando explicamos o que foi a transición e, e eh, a conquista da democracia e todo eso é que para o que, o que naceu en democracia ou o que entra no mercado laboral así nunhas condicións tan malas como como como estaba ou está entrando a xeneración máis nova, pois non entende que hai unha historia detrás e que todo e que todo eso foi é, é fruto dunha dunha conquista, dun cambio de réximen que se deu aquí hai hai 40 anos e, e unha serie de conquistas que, que, que que, que hai que reconquistalas cada vez e cada xeración ten que re, reconquistala entón que coñezan a historia é sumamente importante porque lle servirá de, de brúxula para, para os tempos eh, que veñen que son queirase ou non de recambio eh, xeneracional, <laughs> porque claro, eh, estamos subilándonos eh, eh, os da nosa xeneración e entra xente máis nova e é un proceso absolutamente eh, irreversible. E eu creo que neso vivimos un momento feliz e que, e que isto de pasar a fixos eh, unha boa parte dos que agora están con contratos así eh, temporais pois eh, eh, pode ser un, eh, en fin, un, un novo impulso para, para o sindicalismo este eh, do século XXI que aínda está por construir. Temos un minuto para unha última cousa. Eh, Tía máis eu asistimos a un momento en que, naturalmente, a, o objetivo fundamental de todos era eh, pasar da ditadura á democracia. Vivimos aquel momento, me parece que os dous en Madrid, eh, eh, eh, con, con, con moita intensidade. Naquel momento, os sindicatos e os partidos estaban unificados nas súas, nas súas estruturas. Entre dos sindicatos era formada parte das executivas dos partidos, xente dos partidos formaba parte do, do, do, do aparato sindical. Non? Eh, despois, cando empezou a, a, a reconversión industrial, houve a necesidade, os sindicatos sentiron a necesidade de enfrentarse ao goberno e, por tanto, de rachar en certa medida formalmente con esa colaboración para que pudera haber a sensación de que había un pulso eh, donde se estaba buscando, intentando buscar o, o, o término medio. Eso prácticamente duró hasta ahora. Pero ahora Yolanda Díaz volve a dar a sensación de que eh, hai outra vez se está reconstruindo unha correa sindical entre sindicatos e goberno. Bueno, eu penso Eso... que non, non é a idea de Yolanda. É, bueno, Yolanda, tú sabes que ademais é filla de un dirixente sindical importante sí, sí. Eh, en Galicia e amigo meu, naturalmente, e ela tamén, por ser fillo de quen é, por, polo papel, por ser filla de quen é, por, por papel que está xogando. Ela o que quere é, digamos, renovar o que hai a esquerda do, do PSOE, que, que é moi importante, porque é o que permite ter este goberno de coalición, porque ahora o PSOE, por, pola súa propia forza, non sería capaz de conseguir unha, unha maioría absoluta. E, e iso é o papel. Ah, naturalmente, eh, ten unha especial relación co mundo sindical que lle vende da familia e, e polo cargo que ocupa neste momento, que é ministro. Pero hasta, hasta onde eu sei, ela o que quere é darlle un novo impulso que é moi necesario a esquerda do PSOE. Fíxate se non, se é moi necesario ou non o que está pasando coa guerra de coa guerra de, de Ucrania, eh, de Putin, en eh, agresión de, de Rusia eh, claro, é, eh, eh, é unha cousa terrible que choca, o sea, non ter clara a denuncia da invasión rusa eh, en, en Ucrania eh, choca cos valores eh, progresistas en general eh, eh, porque, por, porque claro, porque é, é unha guerra inmoral eh, completamente donde un país moi poderoso simplemente quer facer desaparecer da faz da terra a, a un país máis, máis pequeno así para ampliar seu espacio vital e seu espacio de poder e aí ha habido cer nesa esquerda en, en algún sector ben certo que minoritario ha habido vacilacións de, de, eh, de, de onde situarse eu creo que o lado bo da historia está naturalmente po, eh, na solidaridade con, con Ucrania e aí se veu a necesidade, ve, algúns vimos a, esa necesidade de que Yolanda Díaz e outros sectores, seguramente con apoios sindicais, pero tamén políticos de todo tipo, pois logre reunificar esa esquerda eh, a no sentido de defender eh, grandes valores por riba da ideoloxía, porque o problema de, da invasión rusa é, é, é de por, digamos, os grandes valores por riba da, da ideoloxía, non? Porque algúns parece que pensan que, que, que sigue sendo a Rusia soviética e que, e que hai que apoiálos, cando Putin ya sabemos que é un nacionalista ultraconservador e ultra imperio, imperialista que el mismo se sitúa no lado peor da historia neste, neste momento. Aí fai falta renovar esa, es, eso que hai todo a esquerda do PSOE e eu confío en que siga habendo ese apoio para que Yolanda Díaz faga o seu traballo, siga habendo os, os, os, o, o apoio que este momento parece que ten, non só de Esquerda Unida, sino tamén de, de Podemos, máis ou menos, etc. Entonces, nese sentido, penso eu que vai van os tiros, no? <laughs> Perdonar por, pois, pola palabra. Ah, nada, así, non é o último día por pronunciala. Pero bueno, os tiros van por outro lado. Eh, Desgraciadamente. <laughs> Bueno, Carlos, moitas gracias por estar aquí. En outra ocasión volveremos a falar desta eh, enca cousas. Enca encantado de, de estar a, eh, eh, cando queiras, aquí estamos. Unha aperta. Muy bien, muchas gracias, una aperta. Adiós. Gracias a ti.